тут тарелку побили, чтобы российские каналы не смотрели. Наверное, да? Мы, ну, наверное, доме разбили из-за того, что да, тарелка. Прям воронка у меня во дворе. Людей. Видно. что уже у людей не за что просто другого что-то построить. Жарко. Это наше 23-летнее процветание. полностью сплошняком, уже говорю, все заборы. Тоже без крыши. Люди загорели дом. Магазин и то и пострадал. Это же в него попали, по-моему, говорили, в этот магазин люди погибли тоже. Зовсім. сюда попала, наверх, наверное. Побитая. Вот там разбили. на Музыка играет у людей. А, я вот заметил, кто вот те блокадники, э, у нас там во дворе, например, они даже музыку сейчас не включают. Нету такого, что те, кто приезжает, да, там музыка орет у них, там весело им. либо это осколок так разносился, либо били с Артемовского направления. Там, я знаю, колонна подходила. Хотели взять клещи, тут блокпост.